eccoci al nostro video tools of the day allora eh, il sole è un po' accecante cioè nel senso in realtà non è proprio un sole forte che è un po' velato però comunque non mi consente di vedere completamente qui con gli occhiali ad ogni modo per quanto riguarda oggi i pensieri del giorno in realtà oggi today eh, certo oggi eh, sì, today i would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very happy 62 birthday to my for ex my il mio vecchio professore di storia e filosofia del liceo quindi tu, Massimo Cappuccio, Massimo Cappuccio, sì, il mio insegnante appunto eh, di storia e filosofia del liceo, eh, una persona a cui devo molto, se sono anche quello che sono, anche grazie a lui. Sì, mi sono laureato in filosofia, sì, ho fatto il percorso in filosofia, culminato due anni fa appunto con laurea magistrale il 19 febbraio 2020, lo devo certamente prima di tutto a lui. Dico subito che avessi conosciuto un altro professore, un'altra professoressa eh, in quel periodo liceale, appunto in storia e filosofia, sono quasi sicuro, sono praticamente sicuro, anzi che non avrei fatto eh, filosofia, non so, cioè innanzitutto non so proprio se avessi fatto l'università e poi sicuramente non avrei fatto l'università in filosofia perché è lui che mi ha condotto a quella scelta, comunque che in, que in quegli anni di, liceo, insomma tre anni poi in realtà, perché qua storia e filosofia si fanno solo per tre anni, eh, al uh, liceo classico sì, dicevo, uh, se non fosse stato per lui uh, certamente non sarei aver fatto quello che avrei fatto dopo e lui è stato una di quelle persone che mi ha cambiato, penso proprio la... No, ha cambiato la vita perché la vita, come insegna stesso Nietzsche, diciamo, eh, uno dei più grandi filosofi ovviamente, eh, in fondo è sempre la stessa, però sì, cresciamo solo, ma in fondo è sempre la stessa. Però diciamo lui è stato uno che ha inciso molto, ovviamente, un dato di fatto, diciamo, nella mia vita. Um, sì, tra l'altro proprio due anni fa, in questi tempi, anche se un po' prima, primi di, a metà febbraio se non erro, eh, portai anche, dedicai anche la tesi magistrale, la dedica è proprio a lui, la dedica finale ma eh, anche, cioè la dedica iniziale ma anche in realtà poi la tesi eh, nel triennio, triennio, la tesi triennale la dedica insomma a lui anche se la vera dedica la scrissi poi nella tesi magistrale e infatti ricordo proprio che andai a portare a scuola le, le due tesi e lui era molto emozionato disse anche non credo di meritare tutto questo ma questo perché è sempre stata ed è sempre una persona molto umile e io credo che l'umiltà infatti è una caratteristica fondamentale, non bisogna perderla, bisogna appunto sempre mantenerla perché l'umiltà può portare verso grandi eh, risultati. Non so se anch'io ce l'ho, confesso questa grande umiltà, probabilmente agli occhi degli altri sì, non lo so, agli occhi degli altri no perché il mio carattere è un po' ambiguo, eh, viene spesso interpretato in, in duplice maniera, eh, sia come una persona molto umile, sia allo stesso <laughs> tempo come una persona molto superba eh, mi sembra evidente, eh, però io credo che chi mi conosce veramente uh, sa che invece sono una persona molto umile. Uh, comunque lui è stato un grande formatore, per me ricordo benissimo quando le volte in cui quando finiva, suonava la campanella, insomma spesso nei minuti finali, 10 minuti, un quarto d'ora, mi fermavo spesso a parlare con lui ed ero praticamente l'unico che faceva questo tipo di cosa perché ero curioso oltre la scuola rispetto a quello che lui aveva poteva offrire da dirmi, mentre gli altri erano molto anche più bravi di me come voti, uh, sì, io poi um, sono stato sufficiente, diciamo <laughs> scarsamente sufficiente, alla, a stento sono riuscito ad uscire con la sufficiente, anzi col minimo proprio 61 centesimi dal liceo, che però il liceo non dice nulla della persona, lo dice la cosa, la, mm, i passaggi futuri, infatti proprio così, ma comunque eh, appunto mentre gli altri, nonostante appunto mi dicevano erano più bravi di me, però si fermavano al lato tecnico uh, con lui, le eh, cose di classe insomma, eh, le lezioni eccetera, io in qualche modo poi talvolta parlavo anche spesso fuori appunto quando diciamo, all'uscita della porta, un po' fuori da scuola, una decina di minuti, un quarto d'ora con lui, di cose che appunto uscivano poi anche al di fuori nel contesto prettamente tecnico, delle materie, eccetera. Infatti spesso parlavamo anche di film, di, sì, di musica, insomma, ricordo sempre un episodio di, eh, perché lui tra l'altro è anche un grande appassionato di queste cose, essendo ovviamente un uomo di cultura totale direi. Ricordo sempre quando mia madre, una volta andò a parlare, gli, eh, le disse appunto, eh, ma come, qui si vuole eh, discutere, si vuole eh, bocciare un ragazzo che diciamo ascolta Shostakovich e poi guarda un certo tipo di cinema, in effetti eh, ovviamente lui è l'unico, lui è stato, fu l'unico, anzi scusate fu perché un tempo comunque ormai passato, eh, fu l'unico che in effetti si può dire mi capì a dire completamente lì dentro, forse solo gli insegnanti delle materie letterarie, il professore anche di latino e greco, quello di italiano, letteratura italiana, insomma, però lui ovviamente più di tutti. E sì, eh, appunto, bellissima quella, quella cosa disse a mia madre, appunto, e tanto è vero, io credo che lui fu uno di quelli, se non il principale, che si impose per, eh, per farmi proseguire, perché già al penultimo anno del liceo volevano bocciarmi, ma eh, insomma fu quello che si impose, credo, per farmi proseguire. Eh, e, poi, e, poi, ovviamente eh, ci riuscì in qualche modo a superare il liceo fino all'esame di maturità nel luglio 2014, quasi otto anni fa. E però poi appunto eh, l'università in filosofia in qualche modo è stata davvero bellissima, se potessi ritornare indietro, rifare quei anni, anche se allo stesso tempo no, perché è stato anche molto difficile, confesso. E così come, vabbè, in realtà um, a livello per esempio di rapporti uno credeva e trovava l'America, ma in realtà è sempre stata un'illusione anche lì da questo punto di vista, in fondo persone uguali a quelle di prima, ma questo è un fatto oggettivo, cioè uno deve capire che in qualche modo le persone sono sempre uguali e non deve sperare nulla però quello che mi interessa aggiungere era l'aspetto tecnico, cioè quanto mi ha dato la filosofia da questo percorso, veramente era qualcosa che certa, io credo mi abbia salvato e mi continua a salvare la vita, insieme appunto alla musica, altre cose, ma letteratura eccetera, che sono le cose di cui mi nutro. Eh sì, lui eh, certamente è stato molto contento, però un consiglio anche che prendo da lui è il fatto che io non farò la stessa cosa, non farò certamente il professore, ma perché come anche mi ha consigliato lui, cioè no come consigliatori, ma quei pochi allievi eh, suoi che hanno fatto filosofia, poi dopo hanno fatto tutt'altro. Io già adesso, insomma, sto facendo tutt'altro, come vedete, però poi in qualche modo mi piace, quindi sì, citare anche qualche frase sua cult, che ad esempio quella sui cani del paradiso, eh, diceva eh, distribuirò polli fritti nel paradiso dei cani, grandissima verità, e poi spesso riprendeva un detto napoletano, chi ha paura non si cocca che femmina bella, eh, cioè chi ha paura non va a dormire con le femmine belle, donne belle, infatti è proprio così a dire che bisogna anche molto rischiare nella vita. Infatti poi quando ebbi una breve storia una ragazza, allora avevo 17 anni, lei 22, diciamo, e quindi una breve <laughs> storia di qualche mese con questa ragazza molto più grande di me, comunque 5 anni, è molto più grande, cioè abbastanza più grande, un'altra persona, cioè, la Tammy a quel momento aveva 17 e mi ricordo anche che gli raccontai di questa cosa. Un'altra anche bella ragazza, ma poi purtroppo eh, non era livello caratteriale, non era, diciamo, non era non si poteva proseguire. Comunque eh, ricordo, veramente bellissima questa ragazza, comunque ricordo, ricordo che lui disse... Eh, <laughs> eh, wow, it niente, cioè nel senso, eh, quando hai raccontato di questa diciamo, relazione, disse it niente, nel senso che è incredibile che già a quell'età, insomma, avevo la relazione è una donna molto più grande di me. E poi sì, vabbè, c'erano anche altre frasi storiche, senza che mi sfuggono al momento, ma lui è stato davvero un grande. Per me, forse se riesco, se avete visto una foto immagine copertina, è lui, in un giorno di scuola di eh, diversi anni fa, durante il compleanno di un mio amico, cioè di un mio conoscente, precisiamo, a quel tempo al liceo, tra conoscente e amico c'è bella differenza. Veramente ci sarebbe tantissimo da dire, lui poi ci faceva vedere i film in un laboratorio, film sia a sfondo storico che filosofico. Questa è una di quelle cose sue che mi ha segnato, che se sono quello che sono è anche grazie a questa cosa, se interesse verso il cinema è anche grazie a questa cosa, sono alcuni film che ci fece vedere davvero storici, come Match, perché eh, considero storici proprio, la mia formazione, film come Match Point di Woody Allen, grandissimo capolavoro, tra l'altro ispirato a Delitto e Castigo di Dostoevsky, eh, scrittore il cui, il cui lui era anche un grande appassionato, poi eh, la, seduc eh, la, seduzione del male per quanto riguarda la storia, grande film con Daniel D. Lewis e poi ancora eh, American Beauty, sempre per, la, per, quanto riguarda la filosofia con Sam Mendes, con Kevin Spacey, anche altri grandi attori come Mena Suvari e poi The Truman Show, sempre per la filosofia, eh, grandissimo film filosofico come sapete con Jim Carrey che invito assolutamente a vedere se qualora l'avete visto e ancora le relazioni pericolose, cioè, poi ci sono vari rifacimenti, ma noi qui vediamo quello dell'89 di Miloš Forman, eh, di, sì, con un grandissimo cast, John Markovic reputato da me uno dei più grandi attori viventi, ma anche la storia del cinema, eh, penso <laughs> pensa, la pensa allo stesso modo anche lui, uh, Michel Pfeiffer, Yuma Thurman, un giovanissimo, anzi due giovanissimi, Yuma Thurman e Kenny Reeves, e soprattutto anche una grandissima Glenn Close, cioè uh, praticamente Michel Pfeiffer, Glenn Close e Marco ci sono i tre attori principali, Glenn Close anche secondo me una delle più grandi attrici in assoluto, viventi, ma anche in assoluto tutta la storia del cinema. Veramente un grandissimo film sul libertinaggio, su insomma, un bellissimo periodo poi tra l'altro secondo me Forse io sono anche un po'... ho lo spirito libertino, oltre forse ad essere anche un satico, probabilmente, ma questo non lo so veramente, veramente perché eh, ci vorrebbe un'alterità, eh, una relazione davvero con un'alterità, una relazione vera, un'alterità per sapere quanto davvero sia un satico o meno, ma questo sembra dire anche la mia astronomia, la, la somma della mia carta natale, soprattutto del mio ascendente col mio segno, un salsatico, il distruttore, ho letto talvolta qualche parte, ma Vergine ascendente scorpione, un carattere davvero impossibile quando, quanto spesso ho letto. Comunque sì, ovviamente sarebbe infinita la cosa da dire, ma la cosa da dire, ma mi piace in sonore chiudere con un sonetto di spesso sonetto 66, molto caro a lui. È un sonetto tra l'altro eh, anche come, um, come didascalia, descrizione, la mia immagine di copertina con il quadro I cacciatori nella neve, di eh, il grandissimo Bruegel, Piotr Bruegel, tra l'altro protagonista in Solaris di Tarkovsky, così come altri quadri nel film. Film ovviamente invito sempre a vedere che ritornerà dopo domani, in occasione di un'altra cosa di cui parlerò, bellissimo quadro davvero, con un grandissimo significato, comunque eh, io appunto associato a, anche a questa foto, ma è una dedica anche a lui in quel caso ed è una dedica che ho inserito appunto, se non mi sbaglio proprio ho inserito questo sonetto alla dedica della tesi magistrale, non ricordo, devo andare a ricontrollare, uh, comunque. Sì, eh, quindi proseguo qui, dicevo, in onore del, del professore, of, uh, the professor, now I reciterò il... Uh, sonetto appunto 66 di Shakespeare del 1607 e quindi sì, io lo dico in italiano, ovviamente, eh, lo reciterò in italiano, ma inserisco sottotitoli in inglese. Spero anche che qualcuno lo conosca già perché è davvero, è davvero bellissimo. Stanco di tutto questo, morte quieta imploro, se vedo il pregio onesto, nato senza decoro, è felice anche in data l'insulso nullità. la fede è più pura, subire se lealtà, l'onore dorato agli infami spacciato, e la pura virtù trascinata a puttana, e ciò che è fatto bene, subire la buriana, e la forza svilita da una storpia potenza, e l'arte resa muta da chi tiene licenza, e la dotta follia, mettere sotto il genio, e l'evidenza immota spacciata per idiota, e il bene incarcerato dal male suo capestro, stanco di tutto questo, vorrei da questo andare, sì, morto non dovessi il mio amore lasciare grandissimo sonetto come quindi questo è appunto in realtà poi mi, mi correggo perché è, una, è, la didascalia della mia immagine di profilo, no? di copertina su Facebook ed è appunto un omaggio anche a lui che mi ha fatto scoprire questo sonetto e, diciamo anche io perfettamente condivido le parole di Shakespeare in questo caso, una critica a varie cose uh, e poi eh, un'altra frase a lui molto cara di, di Melville del libro, grande libro, molto breve ma molto bello, pure lui mi ha fatto scoprire Bartleby lo scrivano, Bartleby lo scrivener del 1853, uh, 1853 o 1853, uh, eh, eh, Great Book and uh, the phrases uh, I would prefer not to avrei, preferenza di no, traduzione in italiano. Insomma, eh, e eh, poi ricordo sempre che lui eh, veniva con il libro, spesso aveva tra le mani il libro di Ortega e Gassin, questo grande filosofo spagnolo, libro, un libro, un saggio, anzi del 32, La ribellione delle masse, veramente molto bello, ma che però comunque non ho letto, conosco solo qualche citazione, prima o poi lo leggerò. Ricordo molto bene quasi la memoria, la copertina di questo libro, perché la vedevo spesso quando lo portava, di un clown, se non sbaglio, comunque è la copertina praticamente storica di questo libro. Uh, sì, uh, diciamo in sintesi la frase principale di questo libro, l'incipit, si potrebbe dire che, anche se non ricordo perfettamente a memoria, comunque c'è un fatto più, più, importante, il fatto più importante eh, del tempo presente, è l'avvento delle masse al pieno potere sociale, ma per chi non la ricorda perfettamente a memoria ve la riporto magari in descrizione. Sì, eh, Ortega che Gasset che io ho studiato alla, al mio percorso in, durante il mio percorso in filosofia che pronuncia anche una frase molto bella, c'è una sua frase molto bella che fa così io sono io nella mia circostanza e se non salvo quest'ultima non salvo nemmeno me stesso e ora sembra che io in realtà non sia un vero filosofo perché parlo solo per citazioni, però in realtà le citazioni pure sono importanti perché sono comunque il frutto, la sintesi di un pensiero, di un autore, di un pensatore. In realtà non è che io conosco solo le citazioni, piuttosto è vero che mm, non diciamo, leggo di filosofia praticamente da due anni, da quando ho iniziato questa attività col canale, mi manca anche, confesso, non leggo un libro dal fine agosto del 2020, proprio di filosofia, del grande filosofo Michel Foucault, grande filosofo francese, ma comunque qui se parlo non la finisco più, vado a un mure, come un film che ho citato prima, l'altra stanza che ci fece vedere lui, diciamo, a scuola, American Beauty, grandissimo capolavoro di Sam Mendes del 99, ehm, in cui c'è questa frase, appunto la cito perché il film ovviamente è di, un, appunto, di un regista, ma me l'ha fatto scoprire lui, quindi la cito comunque, e la frase è la frase leggendaria del film, eh a volte c'è così tanta bellezza nel mondo che non riesco ad accettarla. E infatti è proprio così, io confesso ogni giorno suicid pensieri suicidi, penso costantemente al suicidio, anche quando si allontanano poi ritornano questi pensieri, però l'importante è che restano pensieri perché, perché ovviamente l'atto concreto non si realizza mai, perché se si realizzasse ovviamente io sarei morto già, e però appunto eh, penso sempre, spesso di morire, di suicidarmi, ma poi penso a questa frase e penso anche al fatto che se in questo strano mondo, strano per citare un termine, una frase di Jeffrey Beaumont in velluto blu, in Blue Velvet, uno strano mondo, infatti dice, non so se è la stessa traduzione anche in inglese, se in questo strano mondo esiste anche David Lynch, esistono anche persone come il mio vecchio professore, studia filosofia del liceo, così come altre persone di questo spessore, se esistono e continuano a vivere allora devo farlo anch'io, Ecco, uh, la, il, il fatto che esistano queste persone è sempre un forte motivo per me che mi spinge a continuare a vivere perché se esistono loro posso farlo anch'io, posso continuare a vivere anch'io, anche se, ripeto, il pensiero di morire e di suicidarmi non mi abbandona praticamente mai. Uh, a volte comunque penso a come sarebbe la sensazione di appunto salire all'ultimo piano di un palazzo, gesto più tipico, diciamo, e gettarsi nel vuoto è appunto è la sensazione di cosa sarebbe questo vuoto. Non so se anche voi talvolta la provate. Spero di no, però è anche interessante da un lato. Modo, sì, sì. Poi, eh, poi, insomma, penso di aver detto tutto. Eh, pensavo anche al mio tributo, Angelo Badalamenti, alla, alla seconda parte del tributo, quella non linciana, basata su pezzi da film non linciani. E stanotte ho caricato il pezzo eh, Snappy Lipstick da film Holy Smoke dopo un primo che ho interpretato sempre da questo film che era Kiss All Around It pubblicato due giorni fa comunque eh, vi invito a vedere se avete visto il preview è perché appunto il preview del pezzo ma il solito video completo in descrizione per chi è interessato dovrei proseguire domani con il secondo pezzo da, cioè un, un, secondo film da cui interpretare appunto pezzo sempre appunto un si tratta sempre di un film non linciano non so ancora quale forse una lunga domenica di passioni 2004, Cabin Fever del 2002, potrebbe essere anche un altro film uh, di quelli che ho interpretato, non sono ancora sicuro, vedremo, ad ogni modo invito sempre a fare riferimento ai video scorsi che ho dedicato a Angelo Badalamenti, in particolare il video Tozzo per lui, in cui ho già parlato di tutte queste cose, il video Tozzo per il suo compleanno. Sì, uh, credo di aver <laughs> detto tutto, veramente il video è lunghissimo, spero che avete la pazienza di vederlo tutto, avrete la pazienza di Giobbe, se, se lo vedete tutto fate veramente un miracolo secondo me. Eh sì, eh, come dicevo, sul resto non pensavo a nulla, se mi dovesse venire qualche altra cosa in mente, come sempre aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani, and ever again happy 62 birthday, professore Massimo Cappuccio.